Kaixo, bideo honetan erreko bektorei buruz etzen dugu. Erreko bektoreak objeturi garrantzitsuenetakoak dira eta askotan konturatzen ez bageran arren, errek askotan e, eh, defektuz bektorekin lan egiten du eta eragiketak ere bektorialki egiten ditu. Adibide simple gisa, X aldagaiari bos balioa esleitzen diegunean eta aldagai hori biztaratzen dugunean, orain, ulertu dezakezue hemen aurrean kortxete artean agertzen den bat honen esanaia. Esan nahi du, bat tamainako vektorearen lehenengo elementua erakusten ari zatzaigula. Hau, modu errazean konprobatu dezakegu is funtzioa erabiliz. Is x egiten dugunean, errek esaten digu, objektu hori numerikoa den vektore bat dela. Elementu bat baina gehiagoko vektoreak sortzeko, C funtzioa erabili dezakegu. Era hontan, C eta parentesi artean vektoreak gordeko dituen eh, zenbakiak idatziko ditu. Kasu hontan, X lau tamainako vektore bat da, bat bi iru eta lau zenbakiak gordetzen dituen. Era berean, I bi tamainako vektore bat da, bat eta bi zenbakiak gordetzen dituen. C funtzioa erabili dezakegu baita ere, bi vektore elkarrekin lotzeko. Adibidez, Z eh, vektorean, x eta i vektoreak elkartu ditzakegu. Era hontan zetak lehenengo x-ek dituen bat bi iru eta lau zenbakiak gorteko ditu eta segidan iren bat eta bi zenbakiak. Gainera, urrenez urreneko zenbaki ez osatutako vektoreak sortzeko bi puntu eragilea erabili dezakegu. Adibidez, x vektorean batetik amarrerako zenbakiak gorde nahi baditugu, era hontan jokatuko genuke bi puntu operazioa erabili dezakegu baita ere beheranzko vektoreak sortzeko. Adibidez, bi bektorean bostetik batera doa zen zenbakiak gorde ditzakegu. Kusten duzuen bezala, urren ez urreneko zenbaki osoak gordetzen ditu i bektoreak, baina bostetik hasita eta baten bukatuz. Ideia berarekin, baina e, apur bat komplexuago den funtzio bat erabiliz, sek funtzioak urrenez urreneko zenbakiak dituen vektoreak sortzeko balio digu, baina kasu hontan guk definitu dezakegu nolako saltoak egin ditugun zenbakitik zenbakira. Adibidez, kasu hontan batetik amarerako zenbakiak gorde nahi ditugu, baina saltoa 0,1 bateko izatea nahi dugu. Kasu hontan, ikusten duzuen bezala, batetik amarerako zenbakiak daude eta batetik bestera 0,1 bateko saltoa ematen dugu. Aurreko kasuan bezala, beheranzko bektoreak ere sortu ditzakegu sek erabiliz, adibidez, kasu hontan, amaretik baterako zenbakiak jarri nahi ditugu, eta minus 0,2ko saltoak eman nahi ditugu. Gusten duzuen bezala, kasu hontan saltoa definitzerakoan, negatiboa jarri diogu eh, saltoaren tamainari. Orain arte ikusi ditugun adibide guztietan, bektore numerikoak erabili ditugu, baina aldagaiekin gertatzen ditzaigun bezala, Kasu honetan ere, vektoreak mota ezberdinetakoak izan daitezke. Adibidez, definitu dezagun karaktere motako objektua gordetzen dituen vektore bat, era honetan, A vektoreak A, B eta C karaktereak gordetzen ditu. Is funtzioarekin konprobatu dezakegu A vektore bat dela eta karaktere modukoa dela. Era berean, zenbaki oso ez osatutako vektore bat sortu dezakegu, gogoratu zenbaki osoak definitzeko L letra maiuskula gehitzen genuela zenbakiaren atzean. Is funtzioa erabiliz ikusi dezakegu B integer motatako vektore bat dela. Vektore logikoak ere sortu ditzakegu era hontan eta azkenik faktor moduko vektoreak ere sortu ditzakegu aldagaiak sortzen genituen prozedura antzekoa jarraituz. Diferentzia da kasu hontan tore bat sortuko dugunez zenbaki bakarra jarri beharrean bektore bat jarriko dugula. Kasu hontan, D bektoreak bat bi, bat eta iru balioak gordeko ditu, eta faktore motako bektorea denez, esan nahi duena da, bertan gordetako elementu guztiek, bat bi edo hiru balioak hartu ditzaketela soilik. Ohartu, bektore batean gordetzen ditugun elementu guztiak mota berekoak izan behar dutela. Adibidez, hau egiten saiatzen bagara, hau da, bektore batean e, karakter eta zenbakiak nahazten saiatzen bagara, errek, egin nahi ez ditugun gauzak egingo ditu. Adibidez, kasu hontan, dena karaktere bihurtuz. Vektorekin lan egiten dugunean, aldagaiekin bezalaxe, hainbat eragiketa eta operazio burutu ditzakegu. Azgaitezen, vektore numerikoekin. Demagun, bi vektore hauek definitzen ditugula, bosta mainakoak, azteko, oiko eragiketa algebraikoak burutu ditzakegu adibidez. Bi vektoren arteko batuketa, bi vektoren arteko kenketa edo vektore eta eskalar baten arteko biderkaketa. Gainera, algebran e, definituta ez dauden operazio batzuk ere burutu ditzakegu. Bi vektoren arteko biderkaketa egiten saiatzen garenean, eragiketa edo biderkaketa elementuz elementu burutuko du errek. Gainera, zatiketarekin gauza bera egin dezakegu. X zati egiten dugunean, zatiketa elementuz elementu edo posizioz posizio burutuko da. Zer gertatzen da, bi vektoren arteko operazio hauek burutzean bi vektoreak tamaina ezberdinekoak badira. Definitu hitza egun adibidez, x eta i bi vektore hauek. x vektoreak bost zenbakia gordeko du amarraldiz, ikus dezakezuen bezala, eta i zenbakia batetik bosterako zenbakiak gordetzen ditu. Zer gertatzen da, bi vektore hauen arteko batuketa egiten saiatzen bagara. Pentsa genezake, errek errore bat jaurtiko digula, baina hau ez da gertatuko dena. Batuketa egiten saiatzen magara, Ikusten duzuen bezala, errek emaitza bat ematen dugu. Gertatzen ari dena da, errek e, horrelako operazio bat egiten saiatzen garenean, luzera motzena daukan vektorea erreplikatuko duela bestearen tamaina lortu arte. Kasu hontan, i vektorea motzagoa denez, bi aldiz jarriko du bata bestearen atzetik i vektorea eta ondoren x eta i aldatu horren arteko batuketa egingo du. Orduan adibidez, emaitzaren seigarren elementua, bat, bi, iru, lau, bost eta sei, ekisen seigarren elementua, hau da, bost, eta iren lehenengo elementuaren arteko batuketa da, bost gehi bat. Alagaiekin bezala xe, bektoretan ere, eraiketa aritmetiko ez gain, eraiketa logikoak ere burutu ditzakegu. Kaso enten, diferentzia izango da, balio logiko bakar bat, true edo false bidali beharrean, balio logikoz betetako bektore bat itzuliko digula. Adibidez, demagun sei tamainako bektore hau definitzen dugula eta x handiago bost eraiketa logikoa egiten dugula. Kasu honetan, elementu bakoitzerako baldintza hori betetzen denala ez itzuliko digun vektorea lortu dugu. Azkenik, eraikitekin bukatzeko, erreko bektoreak multzoak bezala ulertzen baditugu, algebrako multzo teoriako operazio batzuk ere burutu ditzakegu haien gainean. Demagun adibidez, x eta i eh, bi vektore hauek definitzen ditugula. Ze operazio egin ditzakegu? Adibidez, asteko intersect izeneko operazioarekin bi multzoen edo bi vektoren arteko ebakidura kalkulatuko dugu. Hau da, bi vektoreetan aldi berean agertzen diren elementuak itzuliko dizkigun vektore bat lortuko dugu. Union funtzioarekin bi vektoreetan eh, edo batean edo bestean agertzen diren zenbakiak dituen vektore bat lortuko dugu. Azkenik, in operazioak, erauntan idatzita, bektore batean zenbaki bat dagoen ala ez, jakiteko balio digu. Orain arte ikusi dugu bektoreak nola definitu ditzakegun eta haien gaineko zenbait operazio ere aztertu ditugu. Baina nola atzitu dezakegu bektore bateko elementu konkretu bat. Horretarako kortxete karratuak erabiliko ditu. Adibidez, x bektore hau definituz gero, nola hartuko genuke edo atzituko genuke bektore honetako hirugarren elementua? Ba, kortxeta tartean hiru zenbakia jarrez. O hartu erren indeksazioa bat zenbakitik hasten dela. Hau da bektoreko lehenengo elementuaren indizea bat zenbakia da. Zer gertatzen da existitzen ez den indize bat atzitzen saiatzen bagara, adibidez. Kasu honetan, zer gertatzen da seigarren elementua atzitzen saiatzen bagara. Errek ez digu errorerik itzuliko beraz kontuz honekin. Itzuliko digun balioa, enea balioa izango da. E, balio galdua esan nahi duena. Gainera honekin erlazionatuta, errek vektore utxak definitzeko aukera ere ematen digu. Hori, vektor izeneko funtzioarekin egin du egin dezakegu adibidez. Vektore utxa hau eginez, kusten dugun bezala, vektore utx bat sortu dugu. Kortxetek arratuak erabiliz, atzipen simpleak egiten ikasi dugu, baina atzipen konpresuagoak ere egin ditzakegu. Adibidez, indize bakar bat atzitzen saiatu beharrean, indize vektore bat ere jardezakegu kortxete tartean. Adibidez, ekisen lehenengo eta laugarren elementuak atzitu ditzakegu era hontan. Aldagaiekin gertatzen ditza egun bezala, e, vektorekin ere, hainbat eta hainbat funtzio dauzkagu erren, haiekin lan egiterako garaian erabili ditzakegunak. Bideo honetan ez ditugu funtzioietako asko aipatuko, baina adibide batzuk jartzearen x vektorea definituz, adibidez length funtzioak vektorearen tamaina itzuliko dugu. Max funtzioak vektoreko elementurik handiena, oda zazpi itzuliko dugu. Sum funtzioak adibidez e, vektoreko elementuen batura egingo dugu. Eta adibidez which motatako e, eh, funtzioak e, baldintza bat betetzen duten indizeak itzuliko dizkigute. Adibidez, kasu honetan, zein indizek betetzen dute e, e baldintza hau, ekis handiago bost baldintza hau. Ba, kasu honetan, soilik elementu batek betetzen du, zazpi zenbakiak eta bere indizea iruda. da. Bukatzeko, esan beharra dago, e, aipatu dugun bezala, Bektoreak dimentsio bakarreko elementuak direla eta soilik mota bereko elementua gordetzeko gai direla. Limitazio hauei aurre egiteko beste objektu batzuk existitzen dira erren, matrizeak eta eh, zerrendak edo data frameak. Eta hauei buruz hitz egingo dugu datozen bideoetan. Eskerrik asko entutegatik eta hurrengo bideo arte.